يا ما يا የአመቱ ጠቅል በዓል ከአዲስ አበባ የካንሳር ኮሌጅ የሚባል የቴክኒክና ሙያ የኤሌክትሮኒክስ communication አሰልጣኝ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ይዘን የቀረብ ነው እንደምታዩት በታዳሽ ኃይል የሚሰራ በተለይ ለአካል ጉዳተኞች ዲዛይን የተደረገ ተሽከርካሪና የስራ ተሽከርካሪ ነው። ይህ የስራ ተሽከርካሪ እንግዲህ ከተለመደው ለየት የሚያደርገው ሙሉ ለሙሉ ታዳሽ ኃይል ነው የሚጠቀመው። ያ ማለት ሙሉ ለሙሉ የፀሐይ ኃይል ነው የሚጠቀመው በተገጠመለት የ solar panel አማካኝነት። ከዛ ባሻገር አጋዥ እንዲሆነው የኤሌክትሪክ አማራጭ አለው። ከተሽከርካሪነቱ ባሻገር የትልቁ ጥቅሙ ምንድን ነው? የስራ ተሽከርካሪ ሆኖ እንደዚህ ዲዛይን ተደርጎ መሰራቱ ነው። በከተማ እንግዲህ በመዲናችን አዲስ አበባም ተንቀሳቃሽ ሱቆች እንደዚህ አልተለመዱ። ትንንሽ ልጆች ጀብሎ ተብሎ የሚጠሩት ይዘው ከሚሄዱት ውጭ፣ ስለዚህ በተለየ መንገድ ይህን ዲዛይን ያደርግ ነው። ከዛ ባሻገር ተጨማሪ በሆነ ቦታ ላይ የችፕስ መጥበሻ ቦታ ያለው ነው። ሙሉ ለሙሉ እሱ የታዳሽ አይደለም የሚጠቀመው። ፈጣን የሆነ የሞባይል charging አገልግሎት እዚሁ ላይ መስጠት ይችላል። እንግዲህ ይሄ ዲዛይን ሲደረግ አካል ጉዳተኞችን ተደራሽ ለማድረግም ሲታሰብ ከመጓጓዣነት ባሻገር ስራ ፈጣሪና የራሳቸው የገቢ እንዲኖራቸው ታስበው የተሰራው። ምክንያቱም የአንድን አካል ጉዳተኛ ችግር ተሽከርካሪ ብቻ በመስጠት መቅረፍ ይቻላል ብዬ ስለማላስብ ነው። እኔም እንዳያችሁኝ የአካል ጉዳተኛ ነኝ። እኔ ግን professional ስለሆንኩ በፕሮፌሽን እየሰራው የበላው ነው። ነገር ግን ሌሎች ወንድም ጎዳና ላይ ለልመና ሲዘረጉ እናያለን። ስለዚህ ተሽከርካሪ ከመስጠት ባሻገር ተሽከርካሪውን ለእነሱ በሚመች ሁኔታ ዲዛይን ተደርጎ ስራ የሚሰሩበት አድርገን ሰራው የበለጠ ምርታማና ራሳቸውንም ሀገራቸውን ይጠቅማሉ ብለን አስበን ዲዛይን ተደርጎ ነው የተሰራው። እንግዲህ ይሄን ዲዛይን ስናደርግ እንደምታዩት ከ body ው ጀምሮ የተለየ ነው ከሌሎቹ። ሁለተኛ ለነሱ ምቹ አድርገን ስንሰራ የእግር መቆጣጠሪያዎች በእግር የሚነዱበት መንገድ ምንም የለውም። እጅ ላይ ነው ሁሉ ነገር የሚያልቀው። ያንንም ቀለል እንዲያደርገው የራሱን የሆነ software develop አድርገን የሰራነው። ስለዚህ የ computer unit አለው እዚህ ላይ የሚቆጣጠሩበት speed ኡንም የቻርጅንግ ሁኔታውንም የሚቆጣጠሩበት screen ስላለው የሚቆጣጠሩበት ሙሉ ለሙሉ computerize የሆነ መሳሪያ ተገጥሞበታል። ከጥቅሙ አንጻር ስናነጻጽረው ገንዘቡ ፍጹም ትንሽ ነው። በ72000 ብር የማምረቻ ሂሳብ ነው የተሰራው። እዚህ ጋር የነዳጅ ወጪ የለም። እዚህ ጋር የ service ወጪ almost zero ነው። የሚጠቀመው የታዳሽ ኃይል ስለሆነ የኛ ሀገር ደግሞ አመቱን ሙሉ ፀሐይ የማይጠፋበት ጥሩ ጉልበት ያለበት አመት ነው። ስለዚህ አንድ ተሽከርካሪ ከነሙሉ የስራ ቦታው በሰባ 72000 ብር ማግኘት በጣም ቀላል ተብሎ የሚታሰብ አሁን ይሄ prototype ነው፣ የመጀመሪያ ስራችን ነው። ከዚህ በኋላ ወደ mass product ይገባል ተብሎ ይታሰባል። በራሳችንም እንግዲህ የቴክኒክና ሙያ አጋዥ አካላት ብለን የምንጠራቸው የኢትዮጵያ የስራ እድል ፈጠራና የጥቃቅና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ጽሕፈት ቤቶች አሉ። ከእነሱ ጋር በመተባበር በሰፊው ወደ ፕሮዳክሽን ይገባል ተብሎ ነው የሚታሰበው።